Александр Григорьевич, по поводу вашего визита в Россию. Э, в западной прессе появились заголовки, якобы ваш э, визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком. Правильно. Мы сфотографировались. А чемоданчика я не видел. Это масштабная ракета. Ну, это красавица. Я, правда, не первый раз э, вижу эту ракету. Не первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие, такие вот, знаете, мелкие, мерзкие под подковыки, э, принят закон в России специально по Беларуси. Э, это случай редкий, вообще такого не было. Э, белорусы допущен до всех закрытых объектов, до всех. А для белорусского президента никогда не было запрета. Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, где делают ракеты для доставки боеголовки. Я знаю, это все. Более того, недавно мы с Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания, читая ядерных сил сдерживания. Ну и вот э, открыта новая страница в наших отношениях, сняты всякие запреты на присутствие белорусов э, на российских закрытых стройках. Космодром – это секретная закрытая стройка. Даже наши журналисты, все было открыто, э, смотрели, все это видели. И главное, что э, россияне попросили помочь им достроить этот космодром нашими специалистами. Там вот видели вы эти площадки для старта ракет. Э, мы облетали, видели вторую стройку, это аэродром. Уже можно будет пролетать любому самолету рядом там. 10 километров, 12 э, можно посадить любой самолет. И третий объект э, – это жилье. Для таких специалистов надо жилье. Они не будут в палатке жить, при том условия там непростые. Такая была просьба. Это было предложение президента России. Ну, может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то.